Добрый день! Сегодня мы расскажем вам о том, как самостоятельно установить программу Торксофт на ваш компьютер. Первое, что необходимо упомянуть – системные требования. Так как Торксофт может работать с разным объемом информации в зависимости от целей, для которых используется, то и системные требования к программе могут сильно различаться. Я выделю три варианта по количеству рабочих мест, но обратите внимание, что для магазинов с частым движением товара эти требования могут отличаться в большую сторону. Более подробно о системных требованиях вы можете узнать из статьи в описании. После того, как мы убедились, что наш компьютер подходит, можно приступать к установке. Получить установочный файл можно на сайте torxsoft.ua. А. Выглядеть он будет примерно так. Нам нужно будет запустить его от имени администратора. Это необходимое условие, так как программа устанавливает некоторые службы, необходимые для ее работы, и без права администратора просто не сможет этого сделать. После этого начинается процесс распаковки файлов. Дожидаемся его завершения и видим установщик. На первой странице можно выбрать предпочитаемый язык установки. Нажимаем «Далее». Теперь нужно ознакомиться с лицензионным соглашением и принять его. Тут же можно выбрать, в каком режиме будет установлена программа. Если выбрать автоматическую установку, программа сама установит все необходимое без вашего вмешательства. Сейчас мы снимем этот чекбокс, чтобы посмотреть на более подробный процесс установки. Ручная установка может быть полезна, если автоматическая по каким-либо причинам не сработала. Дальше программа проверит компьютер на соответствие минимальным системным требованиям. Как я уже и говорил в начале, минимальные системные требования не обязательно означают, что компьютер подойдет для ваших целей. Лучше свериться со статьей на сайте. В следующем окне программа предложит установить .NET необходимой версии. Для корректной работы необходим .NET версии 3.5. В случае Windows 10 установлен .NET 4.5, который уже включает в себя все необходимые компоненты. Далее нужно выбрать, как именно вы планируете использовать компьютер. На выбор есть два варианта. Использовать только на этом компьютере или подключаться к удаленному серверу. Первый вариант нужно будет выбрать, если вы планируете использовать компьютер в роли сервера, к которому будут подключаться остальные компьютеры, или же если это единственный компьютер, на котором будет работать программа. Второй вариант выбираем, если сервер будет на другом компьютере, а этот будет выступать в роли клиента например компьютер кассира. Также для подключения к другим компьютерам должен быть установлен SQL Native Client. В данном случае он уже установлен, так что галочку я не ставлю. Нажимаем «Далее». Так как Turksoft работает на базе SQL Server, для главного компьютера необходима его установка. В версии 2018 устанавливается SQL Server 2014, однако процесс его установки не сильно отличается в других версиях. Для того, чтобы посмотреть, как он выглядит, ставим галочку «Ручная установка». Далее мы можем выбрать место на компьютере, в которое будет установлена программа. Я рекомендую использовать для программы не системный диск, то есть не тот, на котором установлена операционная система. В моем случае это диск E. Теперь начинается распаковка установочных файлов SQL сервера. Нужно будет подождать. Когда процесс завершен, перед нами появится установщик самого SQL Server. Для того, чтобы приступить к его установке, выбираем новую установку. В появившемся окне нажимаем Next, ничего не выбирая. Начинается инсталляция установочных файлов. Дожидаемся окончания этого процесса. первом пункте меню выбираем тип установки «Новая установка». Нажимаем «Next». Ознакомливаемся с лицензионным соглашением и принимаем его условия. Теперь нам будет предложено выбрать, какие именно компоненты мы хотим установить, и выбрать место на диске, в которое будет установлен сервер. Проследите, чтобы напротив всех компонентов стояла галочка. следующем окне нужно выбрать имя для SQL сервера. Именно по имени будет происходить подключение программы к базе данных. Если сомневаетесь, как назвать сервер, оставьте стандартное имя и нажимайте Next. В следующем окне нужно разрешить службам запускаться автоматически. Это означает, что при загрузке компьютера службы, которые отвечают за работу SQL сервера, будут запускаться без вашего вмешательства. Нажимайте Next. В следующем окне нужно выбрать метод аутентификации. Для правильной работы программы нужно обязательно выбрать второй вариант – Mixed Mode и установить пароль для входа. Теперь нажимаем Next. После этого начинается процесс установки самого сервера на компьютер. Обратите внимание, что в зависимости от производительности компьютера он может занимать от нескольких минут до часа времени. После завершения установки нажимаем Close и закрываем окно установщика SQL Server. Теперь будет установлена основная часть программы. Если вы планируете работать с этой базой данных на нескольких компьютерах, установите галочку «Открыть общий доступ к папке». Установщик автоматически поменяет настройки общего доступа таким образом, чтобы другие компьютеры в локальной сети могли получить доступ к папкам программы. Ниже нужно указать имя компьютера, на котором находится база данных, и имя SQL сервера через слэш. В данном случае это имя этого же компьютера и имя сервера, которое мы выбрали во время установки. В случае, если это клиентский компьютер, нужно будет указать имя компьютера и сервера, на которых находится база данных. После этого указываем имя пользователя и пароль. Стандартный логин администратора SQL Server SA. Он же в данном случае выступает в роли логина для хозяина, то есть пользователя с максимальными правами. Пароль тот, который был выбран во время установки SQL сервера. Имя базы данных по умолчанию TurkSoft DB. Нажимаем «Далее». Происходит установка самой программы TurkSoft. Нажимаем ОК на информационном сообщении о том, что база данных успешно инсталлирована и видим информацию о том, как получить доступ к программу. Нажимаем «Далее». На этом все. Торксофт полностью установлен на компьютер и готов к работе. Как мы видим, на рабочем столе появилось несколько новых ярлыков. В первую очередь это TeamViewer QS, с помощью этой программы наша техподдержка может удаленно подключиться к вашему компьютеру и помочь в решении вопроса. Также это файл справки по программе и три ярлыка для входа – хозяин, хозяин Lite и продавец. Позже роли можно будет настроить по своему усмотрению и вывести ярлыки для других пользователей. Давайте убедимся, что все работает. Открываем ярлык «Хозяин» и вводим пароль. При первом запуске программа установит еще одну службу, необходимую для работы, которая называется сервер приложений. Если ярлык запущен не от имени администратора, то нужно дать на это разрешение. Как видим, программа запустилась и готова к работе. А если вас интересует информация по дальнейшей настройке и работе с программой, подписывайтесь на наш канал. Здесь еще много видеоуроков и мы не перестаем работать над новыми. Также не забудьте поставить лайк этому видео, если оно было для вас полезно. Спасибо за просмотр и желаем удачных продаж вместе с Торксофт.